タのハッピーバースデーガリガリ食べるウエット食べるテンション上がったからおかわりをするまたテンションが上がるやばい散らかしちゃった楽しんだとは天気ちりとり